get some tequila. Takže poslední lidi, já vás vítám pro dalšího videa. Ty vole, já fakt nemůžu mluvit. Mm, jak vidíte, tak fakt nemůžu mluvit. <clears throat> mi hezký hlas. A jsem hodně nemocná, asi mám angínu nebo něco, nemůžu vůbec polknout ani nic. Takže na Sesku vlastně chodím jenom na skok, abych si koupila staráčku. A chci vám jenom říct, že ode mě určitě nečekejte videa, protože tohle fakt nejsem schopná, jako já si jsem schopná vůbec se dokopat toho, že jsem šla na ten počítač. Uh, takže určitě nečekejte videa, to jsem vám chtěla jenom říct, že jsem teď nemocná, zatím ještě nemám antibiotika ani nic, takže uh, jinak koukala jsem, že chybí asi 40 odběratelů nebo kolik do 3000, to je strašně úžasný a když to, že to nemůžu oslavit, uh, jakože natočení nějakého videa nebo tak něco, Uh, takže u mě to bude opoždění a já budu přemýšlet za co, uh, <clears throat> pardon, eh, tři tisíce, je bude speciál, můžete napsat nějaký své nápady nebo do komentářů, co bych měla udělat s tajnou. A, <laughs> a radši už to končím, takže uh, já se tady s váma loučím a do odvolání nebudou videa ode mě. Zatím čus.